Pagpalang morning na naman po sa inyo lahat. This is Mr. Once Again or Nas for Sure. Uh, ah, nababati ano sa inyo. Keep smiling lang. Start your day with a big smile. This time naman mukhang uh, may darating sa atin uh, sulat ni chat sa atin sa Gmail natin eh. So i-check natin ngayon yung ating mailbox sa labas para to make sure na baka dumating na hinihintay ng lahat ng mga uh, YouTuber na katulad ng small YouTuber, di ba? No? So, kung hindi ka pa nakasubscribe, like, and share this pages. So, yan, katatapos lang ng vaccine, kaya medyo mas sakit pa yung aking braso. We'll be right back. Pampalang morning na naman po sa inyo lahat. This is Mr. Once Again or Nas for sure. Uh, ah, ano bumabati sa inyo? Keep smiling lang. Start your day with a big smile. This time naman mukhang uh, may darating sa ating uh, sulat ni chat sa atin sa Gmail natin Eh. So i-check natin ngayon yung ating mailbox sa labas para to make sure na baka dumating na hinihintay ng lahat ng mga uh, YouTuber na katulad ng small YouTuber, di ba? Huh? So, kung hindi ka pa nakasubscribe, like, and share this pages. So, yan, katatapos lang ng vaccine, kaya medyo mas katsakit pa yung aking braso. We'll be right back. Labas, kasama natin si Kurt, ayan. May tumato kasi kanina eh. Dito sa ating box. Yes. So, check natin kung uh, anong ano yung nasa loob ng mailbox ngayon. Ay, puro yun lang pala. Check natin, check. 60 yung dati na. Yes! Ang inaabangan ng lahat. Dumating na rin sa wakas ng ating uh, Google AdSense on pin number natin. Ayan na po. So, hindi na tayo ng another day. So, ayan, check natin. Yung absent natin. Yan. Buksan natin doon sa loob. So, ayan na po. Bubuksan natin. Mga ka... Once again, no? Check natin kung ano yung mga... Kung ito na talaga yung hinintay nating uh, pin. Pin code. So, nung ano pa pala to? June 1 pa pala dumating. So, 3 months before dumating siya. Kakintay natin. 3 months talaga. 90 days. No? So, wait lang. once again, ito na nga. Dumating na ang inaasahan na lahat. Ang absent sa Google o sa YouTube. Yeah, check natin. Check natin. Ayan. Check natin. Yeah. So, ayan. Wow. Dumating na nga. Ito na po ang ating Pin. right. So, ayan. Dumating na po siya. Yung pin number natin, anim. So, salamat sa tagal na paghintay natin. Salamat pa rin. Kahit pa paano, meron tayong pin. So, matulad natin, small YouTuber, no? Tsaga-tsaga lang talaga. No? So, 3 months talaga bago matin siya. Kala ko hindi na dumadarating yan. Eh. So, ayan. Sa haba raw. Ayan, check natin. Ayan, BLT niya. Step by step. Ayan, step 2. Compound sound net. Okay, step 1. Google. Then step 2. Papasok mo ito yung animal number. Step 3. Account information. So, biverify mo yung address kung tama. Ayan. So, ayan. So, chinek ko na rin kanina. Binerify ko. Ando na rin. No? So, nag-login na rin siya. So, tama yung address na binigay ko. Kaya nag-okay yung Google. Yan. O so, sa mga YouTuber dyan, na maliliit, na katulad ko. Yan. Kaya, tsaga-tsaga lang. Diba? Pag may tsaga, may nilaga. Kahit maliit yung kinikita natin. No? Sa pag-YouTube, uh, hindi naman tayo artista, katulad ng artista talaga. Napakalaki ng mga ano nila. Maliban na kung magbabayaran yung ating ano, video. No? So, tsaga-tsagaan lang mga ka once again, ha? Eto na, hawak na natin. Ang pinakamimiti na natin. Ang pinakamamahal natin sa lahat na Google AdSense. Ayan, AdSense. Ayan na po, malinaw pa sa sinag ng araw. Yes! Dito rin si ano, si Kurt ito. Naghihintay din ng ano ng AdSense. Baka bumili siya ng ano, cake No? Bibili ka ba ng cake? Ano bang bibili mo? Cake na lang? Pag dumating yung sahod mo? Wow, cake na lang daw. Kung oh, may sahod. <laughs> so, yan. So, maraming salamat. Especially doon sa mga kagrupo ko. So, hindi na ako na nakasabay ngayon, nakapag-video uh, since na wala yung aking uh, cellphone kasi. Yan. So, ito, tsaga-tsaga lang tayo dito sa ano, kaya hindi ako makapag-play sa iba nating group. Nawala ah, kasi pati yung aking mga number doon. Papalitan ko na nga yung Google ko. Uh, although naka-record na recover ko naman yung Gmail ko, ang problema ko na lang yung number, yung Gcash ko. Um, so, yun lang, di ba? Tsaga lang. Mulit, itong yung uh, the one and only, Mr. Once again, nagsasabing mapagpalang araw ulit sa inyo lahat. At tuloy lang ang laban. Diba? Mga wala na pag-asa. Go lang ng go. Load lang ng load. No? Hintay lang. No? Malay nyo, kayo naman ang susunod. Ayan, no? <laughs> no? Darating sa inyo rin ang absent no? To, January 1 dumating, no? So, na-late upload lang ako. Kasi wala nga akong cellphone, kaya nga kailang ulian lang. Ano? uh, ah, dinidyohan, no? para pasalamat na rin no? sa inyo na walang sawang eh, pag uh, ah, okay, ng mga video ko. No? Ngayon, hindi ako makapag-play sa inyo kasi nga ang problema is we don't have load ng ano, video. Kaya yun. <laughs> Health. So, once again, maraming maraming salamat sa inyo and have a nice day. Keep smiling lang. Yeah.